ちらヶ谷第2区敵と交戦中敵と交戦中撃て撃て撃て撃て何してるんだだけろあ足が足がこちらヶ谷第2区至急応援を応援を頼むこっちだこっちを頼むくそレギオンどもめ 次から次へと湧いてきやがって隊長退却を退却の申請をしてくださいもう申請中だハーメルンからの返信があり次第撤退する全員撤退準備撤退準備ちょっと待ってください隊長何かおかしいですレギオンが逃げていくそんなバカな奴らが逃げるなんて聞いたことないぞ これは一体なんなんだあのでかいのは本部本部こちら市ヶ谷大肉巨大な敵が出現敵は30メートルほどの前高で4本いや何本も足が生えていますまるで虫のような形状ででたいでたいだ隊長ダメです レギオンが退路を塞いでいます一体何なんだこれはあれがあれもレギオンだっていうのかあれが人間の慣れの果ての姿なんてことあり得るのかくそくそレギオンが人を食ってるなんだってまだこっちは撤退できていないんだぞもしもし もしもしどうした本地区にアメルンからの空爆がされるようですいつだ今ですそんななんでなんでこんなことにやめろやめろまだ俺たちはいるんだ